Dali! Okay, doctor doon mga kablater. Ito, dito tayo sa barangay pinagbuhatan. May ayuda wala? Wala! Wala! Wala ayuda dito sa pinagbuhatan. Wala. Oh. Ha? Alas po. Ah! <laughs> Duterte, nasa na yung pakako mo. Wala na, puro bangko na lang dito. Wala na mga ayuda, oh. Ha? Pampira, oh. Lockdown na rito, pati ano, ayuda, lockdown din. <laughs> Ayan ang epekto na ECQ, lockdown, pati ang ayuda, lockdown. <laughs>